Himmel in der Sonne liegt. Ich seh die Wolken fliegen, ich seh die Sonne scheint. Sie scheint für uns allein. Und jetzt mal wieder Regen, und muss es uns nicht zu denken geben. Ich hab mein Sonnenschein, ich und mein Sonnenschein ist Sonnenschein. your mind Sunshine, the sunshine No fear until I zu teuer. Ich mach lange voll und ich hab heute Abend wieder Freunde eingeladen. Sorry, tut mir leid, ist doch schöner als nur zu Zeit, mein Sonnenschein. Ich und mein Sonnenschein. you've been vergessen, dass sie uns nie vergessen. Die Zeit lässt uns allein, mich und mein Sonnenschein.